Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin 95-ci ayrı disant hücum briqadası ölkənin şərqində işğalçı rus ordusunun iki zirehli döyüş maşınını sıradan çıxarıb. Drondan çəkilən kadrlardan göründüyü kimi artilleriya zərbəsindən sonra düşmənə məxsus texnika yanaraq məhv olub.